سلام سلام دوستای عزیز امید که جور و صحتمند سرای حال باشین قسم که تصویر میبینین زیادتر از دوستا شاید با این تصویر آشنایی داشته باشه این مربوط به نیویورک سیتی امریکا باشه در ویدیو امروزی قرار است که من یک خیلی ویدیوی عالی و درسته که چطور بتوانیم ویزه D160 USA را بگیریم قسمی که در تیک تاک از ما سوال شده بود که ویزه یوزر چطور بگیریم خب دوستای عزیز در اول این channel YouTube ما می باشد ما پیشنهاد میکنیم که channel YouTube ما را subscribe کنید تا از خبرها و offer های روز و business online بی‌خبر نمانه channel ما را subscribe کنید و در قسمت کامنت نظریات خویش بنویسید و ویدیو های قبل که من ساختم در حساب ویزه سعودی و کانادا و استرالیا و حساب بزنس امازون پیشنهاد میکنم اول ها را تا آخر تماشا کنید خب برمیگردیم دوستای عزیز ما چطور ویزه را از کجا اپلای کنیم ضرورت نیست که به هر اجنت و به هر جای مراجعه کنیم پول های گذاف مصرف کنیم خود ما از کامپیوتر دست داشته خود استفاده میکنیم در قسمت darqismat search bar menüsem d160 اپلیکیشن این سایت از سرچ میکنیم که قسم که شما میبینید دوستان اینجا چندین سایت ها باز میشوند ما سایت را میگیریم که مربوط دولت امریکا میشه اولی ceac.state.gov این سایت باز میکنیم فارم فارم بر ما بیاین خب این فارم D160 ویزه امریکاست دوستای عزیز قیمت از D160 160 دلار امریکایی است وقتی فارم شما خانه پوری کردین تمام پروسش انجام دادین بعدش پیمنت انجام میدین پیمنت که انجام دادین برای شما فرمتان امو QR number تان میایه ده ایمیل email address. و شما منتظر می باشین تا وقتی که از طرف امو email address برای شما یک ایمیل دیگه همه که شما به کنسولگری امریکا باید مراجعه کنید شما ای به هر کنسولگری که مثلا embassy ابوظبی apply میکنین یا دوبای شما را دانمو امبیزی میخواید به خاطر انترویو دادن و میرن انترویوش هم تقریبا خیلی ساده و آسان است میگم اینترویو میده بعد تکت میکنی و میری یو ایس خب حالا ما دی فارم چی کارا را انجام میدیم فرم تقریبا دارای چند مرحله است مثلا ما ایر از شما از هر جایی که اپلای میکنیم از یونایتد عرب امارات دبی از اینجا اپلای میکنم سیس و بعد ای کد از ما میخوایم W V Y 4 ایره میزنیم و بعد start an application ما با شروع به درخواست اپلیکیشن رو فرم میکنیم اینجا دوستای عزیز مهم است که عکستان اگر میخواستی که تست کنی که چه اندازه و چی سایز عکس میخواید از این قسمت میزنید عکستان دقیق باشه و باشه چرا نگرفت دکورت آل چرا انتخاب نمیشه دوستان خب فکر کنم سیستم از این مشغول شد باید اینجا g 9 p 9 استارت an application select the location you make sure to the command خب یه لوکیشن ما مالا نمیگیره باش دوستا برمیگردیم یک ریفرش کنیم خب United Arab Tishut United عرب Dubai William Cot 3H4UN خب فرم ما باز شد D160 یه بعض از شرایط هاست که اگری رو میزنیم شما به حالت قراری باز بخوانه و بعد اینجا یک سیکیوریتی کویشن است که رو انجام میده مثلا من اینی از پایین دومی رو انتخاب میکنم in what city your in what city or town was your first job مثلا ما میزنم دبی بعد کنتینیو خب قسمی که شما میبینید دوستای عزیز فارم ما چند مرحله داره که getting started شد پرسنل شال مانده و travel travel completion مکمل پاسپورت یو سی کانتنت تا آخر background آخر مرحله شد این انجام میدیم مسئله photo review همه چیز انجام میدیم بعد میره با مرحله پرداخت 160 دلار او را انجام میدم یک ایمیل شما اینی کد است این کد ایمیل کد درخواست شماست توسط ایمیل شما دریافت میکنیم خب اینجا به خاطر تای مراحل یعنی می تو استیپ با استیپ مثلا اینجا سر نمیتون انتخاب میکنین سوال هم شعر کلگیشه خانه پوری میکنیم مثلا کدام وقت نام دیگه ما استفاده کرده بودین مثلا سیکس میل یا فیمیل Mertel istatistikdan açımızın Marit Yosengel خب دیتا دیتا برت تا میزنی در موجه که تاولود شده یو همه چیزای تا کل لگیشه استیپ با استیپ مثلا نیکس پرسنال ये पर्सनल केस दो स्टेप में बसम पेज पर्सनल या केस बाद पर्सनल टू आम तो ट्रेवल आम तो ट्रेवल कंपेनियंस ये कॉमेल доира такмил мекунӣ 160 доллар пардохт мекунӣ дар ҳамун эмел адресе ки ту ثبت кардӣ бар ту эмел меа ва рӯзе интервю бар ту дода мешад дар мбс дубай интервюта медӣ баъд мерӣ дӯстои азиз аз видеои магар хуштон омода бошад лутфан ویدیو رو با دوستایتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت بیشتر در قسمت کامنت ها نظریات خوشه بنویسید موفق و کامگار باشید